Hola, boas tardes. Gracias á organización destas xornadas por convidarme. Gracias, Diana, por esa presentación tan bonita que non sei se si merezo. En todo caso, moitísimas gracias a todos, a todas, por estar hoxe aquí no Teatro Principal de Pontevedra. Gostaríame apoiarme no título destas xornadas, que me parece especialmente suxerente, As mulleres que opinan son perigosas, Para engadirlle, as mulleres que informan tamén son perigosas. Decía Diana que iniciei a miña carreira profesional nos 40, despois en Ondas Galicia, na COPE e na cadena SER, prácticamente en todas estas emisoras eu eh, fixen información, o meu, o meu traballo era informar a xente, non opinar, pero eh, son das que penso que a obxectividade total non existe, que Eh, podes intentar ser absolutamente rigurosa, eh, e nos o intentábamos, desde logo, pero sempre hai un punto que impide que a objetividade sexa total. Digamos que sempre hai unha forma de traslucir a nosa propia opinión. Eu fixen durante moitos anos información política, coñecín a cinco presidentes da Xunta, a Fernando González Laxe, a Manuel Fraga, a Emilio Pérez Touriño, a Alberto Núñez Feijo e agora a Alfonso Rueda. Ningunha muller, como podedes ver. Pero, en todo caso, a todos os entrevistei e de todos, bueno, sempre tratas de aprender un pouco, non? Eh, decía que sempre, de algún xeito, se opina, de algún xeito, se trasluce a nosa opinión. Moitas veces únense as dúas facetas, a faceta da información e a faceta da opinión, sobre todo, cando falamos dos grandes comunicadores. Hola, muy buenos días. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, intenta navegar por las muy turbulentas aguas de su partido en materia de la ley del aborto. Se le ocurrió a Feijóo apoyar la ley de plazos que el PP recurrió hace 13 años y que va a recibir el aval del Tribunal Constitucional. Se desató ahí la tormenta en su partido con los sectores más ultramontanos, con la Iglesia de su parte criticando este respaldo intentó modular Feijó el discurso evitando hablar del aborto como un derecho. Recuerden que Borja Semper dijo que el presidente de su partido nunca había dicho que el aborto era un derecho y recuerden también como la fonoteca es implacable y encontramos a un Feijó diciendo que el aborto es un derecho. Así que llegados a este punto, Alberto Núñez Feijó tuvo que afanarse en buscar la fórmula para no desautorizarse a sí mismo, pero a la vez que sirviera para calmar los ánimos de los más soliviantados. Bueno, neste caso, evidentemente, Ángeles Barceló, que está eh, facendo opinión pura e dura, está opinando neste caso sobre a posición do Partido Popular e, sobre todo, a posición do seu presidente, de Alberto Núñez Feijó, en relación co, co aborto pero eh, moitas veces opinas incluso cando fas unha pregunta, porque as preguntas non son inofensivas. Cando ti eh, queres coñecer o presuposto dun proxecto, por exemplo, e recordas outro proxecto que con un presuposto, un orzamento similar, non se levou a cabo, tamén estás, de algún xeito, enfocando esa información e opinando. Non? Eh, por poñer un exemplo recente, a Xunta de Galicia anunciou a bombo e platillo un pacto por Ferrol, esto interesa especialmente porque eu un ferrolana. Eh, un pacto que eh, se supoñía que iba a ter un presuposto, unha serie de proxectos para impulsar unha comarca realmente deprimida, un pacto do que nunca eh, soubose nada eh, está, non sabemos exactamente en donde, pero realmente nunca se levou a cabo. Opinas tamén de algún xeito cando contextualizas as noticias, as máis, pro, os maiores problemas que eu tiven eh, na, vida, na, mi, na miña vida profesional foi precisamente pola contextualización. Eh, eu recordo cando se anunciou, anunciou un proxecto para eh, construir uns floteis por parte dunha petroleira mexicana, Pemex, que despois estivo vinculada con asuntos de corrupción, Mm, nos preguntamos insistentemente polo orzamento que tiña ese proxecto, por donde se iban a construir eses flotéis, que, mm, que eh, desenvolvemento iba a, pro, a provocar para a comunidade autónoma, enfadaronse moito, chamaron por teléfono meu director o, o director do director, en fin, a todo o mundo, porque consideraban que non estaba justificado eh, ese cuestionamento, digamos. E, sin embargo, evidentemente sí o estaba, porque non sabemos moi ben que foi deses eh, flotéis, non? Pero podes opinar incluso sin querer, só polo mero feito de escoller unas, unhas palabras en otras Julio Autero Elena Gijón contaban así actualidad de un, de estos días. Buenas tardes, son las tres las dos en Canarias. Aquí estamos a punto de empezar, pero antes unos minutos para la información con nuestra compañera Elena Gijón. Muy buenas tardes, Julia. Buenas tardes a todo el mundo. Pues mira, voy a empezar con una noticia de última hora, si te parece. Acaba, se acaba de confirmar la dimisión del presidente de Renfe y de la secretaria de Estado de Transportes. La dimisión de Isaías Taua y de Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado de Transportes. Mm. ¿Por qué? Por el asunto de los trenes que no cabían en los túneles. Son las dos dimisiones con las que se va a presentar esta tarde la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en la reunión que va a mantener con los presidentes de Asturias, Adrián Barbón, y de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Esas dos dimisiones que ha aceptado la ministra Raquel Sánchez. La del presidente de Renfe y la secretaria de Estado Isabel Pardo de Vera, que asumen así con su dimisión la responsabilidad de este escándalo que conocimos hace 10 días. Opinas, por exemplo, cando eliges un determinado enfoque para unha información, neste caso Julia Otero e Elena Gijón, e introducen algunhas palabras como, por exemplo, escándalo, ou eh, recordan que non é a primeira discrepancia, por exemplo, entre os socios do goberno de coalición contextualizan así a actualidade e tamén de algún xeito a valoran, porque a palabra escándalo nese contexto digamos que trascende o que sería puramente información. En todo caso, eh, é importante a mirada feminista, desde logo, eu non son moi fan dos días D, pero hai dúas desas datas no ano nas que eu sempre puxen o acento, o Día contra a Violencia Machista, en novembro, ese día empezaba sempre con datos arrepiantes, como, por certo, o que coñecimos Hoxe mesmo, cada día son violadas oito mulleres en España. Son datos do Ministerio do Interior. Incrementouse o número de violacións un 34%. Ese día para min é un día relevante, igual que o 8 de marzo, que sempre se poñemos sobre a mesa as cifras que explican por que é necesario seguir saindo á rúa. Opinas tamén cando xerarquizas a información. É moi probable que unha muller non aborde os asuntos relacionados coa brecha de xénero, por exemplo, como os pode abordar un home, nin siquera os datos relacionados coa violencia machista. Eh, conste que moitas veces o meu punto de vista coincide máis co dun home que con, co punto de vista dunha muller, eu non creo, non creo na demonización do masculino, pero sí creo, por exemplo, na colaboración. Hai pouco chamábame a atención unha entrevista que leía nun xornal co actor Luis Tosar. El decía eh, algo así como non podemos permitir os homes que eh, nos quiten os nosos privilexios. A min o titular chamoume a atención porque eu sempre lera que Luis Tosar se definía como feminista. El lo que quería decir era que non podían consentir os homes que lles quitaran os privilexios conseguidos gracias ao feminismo. Eh, abrir as portas a pois, asuntos dos mm, que agora, ata agora, estaban como excluídos, non? como pode ser a ternura, como pode ser a, o cuidado dos fillos, como pode ser o cuidado das eh, persoas maiores. Bueno, volvendo á miña tese inicial, a de que non só se opina cando se opina, senón que moitas veces <laughs> cando se informa tamén se opina, se opina incluso cando xerarquizamos as noticias, cando colocamos unha noticia antes ca outra. Hora 25 Galicia. Lara Salgado. Galicia prepárase para sair á rúa en defensa da sanidade pública. Que tal boa tarde este domingo Compostela será o epicentro da defensa da sanidade pública cunha gran mobilización convocada pola plataforma SOS Sanidade Pública. O seu voceiro Manuel Martín asegura aquí na SER que será a manifestación máis multitudinaria que se lembra porque di non faltan motivos para sair á rúa. Probablemente esa a mobilización máis importante que houbo eh, nunca en defensa de la sanidad pública en Galicia. Eh, decimos esto porque bueno, conseguimos más de 50.000 firmas de apoyo a la iniciativa legislativa popular Os profesionais sanitarios están exautos e saturados, din que de nada vale impulsar medidas orientadas ao pagamento extra das horas se non se fai un axuste estrutural da atención primaria. Así empezou a ser ese día o informativo de peche da xornada, o Hora 25 en Galicia, poñendo foco nunha movilización que ia ter lugar pois tres días despois. Non estou dicindo que isto fora o correcto, quero decir que estou segurísima de que o resto de, medios de comunicación de Galicia escolleron outro guión e outra escaleta, escolleron outras aperturas, pero eh, o que quero chamar a atención é sobre eh, a importancia da xerarquización das noticias. Neste caso, se falaba dunha manifestación que ia ter lugar tres días despois en defensa da sanidade pública, cos datos que os sindicatos e as organizacións estaban utilizando, e e se estaba facendo tamén unha valoración previa dicindo que a manifestación ia ser multitudinaria, esa foi a escolla que fixo neste caso a nosa compañeira Lara Salgado, estou segura de que non foi así en outros medios de comunicación. É unha forma de enfocar, de sinalar que, que é o importante para ese medio e para esa xornalista neste caso. Non? Volvendo á situación das mulleres nos medios, porque eh, tamén se trata de que fale algo de min mesma, Eh, teño, como decía Diana, 40 anos de trayectoria profesional nas miñas costas, mentiría se non dixera que as cousas teñen mudado. Empezando pola nosa percepción. Eu recordo algunha situación complicada eh, insinuacións indesexables por parte de algún home poderoso, eh, situacións que hoxe serían absolutamente denunciables. Naquel momento nin merecía o noso comentario. Hai unhas semanas, unha becaria dun medio de comunicación empezou a recibir mensaxes a través de WhatsApp dun compañeiro dun dos seus xefes, porque ela é becaria, polo tanto, prácticamente toda a redacción son os seus xefes, eh, ela non, non o comunicou á dirección, pero si sí o comentou con outra compañeira Mallorca ela, e esta compañeira foi a que foi á dirección a eh, advertir sobre a situación que estaba a ocurrir. Esa, esa persoa, esa, o acosador, neste caso, foi apartado. Hai 40 anos ou hai 30 anos, eh, esa situación probablemente non se denunciara nin por parte da que recibía o acoso, nin por parte de ninguna compañera se lle restaría eh, importancia. Eh, todas vivimos en algún momento algún tipo de situacións eh, parecidas, tamén se dan no xornalismo, evidentemente. Eh, digamos que hai 20 ou 30 anos era máis común a aceptación deses comportamentos. A min un dos meus xefes chegou a decir que me sacaba pouco partido porque me gustaba utilizar roupa froxa, por exemplo, ou que porque non lle preguntaba ao meu, a miña parella eh, que está aquí sentado, por certo, <laughs> pois que, porque non lle preguntaba eh, con quen debería eh, sair porque no les parecía adecuado que eu fuese amiga la delegada sindical. Esto ocurría en Galicia hay 30 años, y agardo que hoy se ocurra. Eh, en todo caso, o ropa es bastante habitual, creo eu. Ya sé, ya sé que me diréis que los premios no son para tanto, que el mejor premio es seguir trabajando, que sí, que sí. Lo que mola pasar por una alfombra roja para que al día siguiente te pongan a parir porque, pues porque pues porque estaba más gorda, porque el vestido era espantoso, en fin, así que hasta que alguien oiga los gritos de Francino aquí en la cadena SER eh, y le saque del baño, yo creo que podríamos hablar de algunas cositas que a mí me interesan y a ustedes les aseguro que también les van a interesar. Vamos, que he venido a hablar de lo mío. eh, eh pues si no sabíais, que sí, que soy Jun Barrera y sí, esto es La Ventana. ¡Vamos allá! Bueno, Jun Barrera falaba evidentemente da súa profesión, pero corren todas, a valoración eh, da roupa que levamos ou da apariencia eh, que damos. Non? Igual que o paternalismo e eh, a condescendencia que moitas veces siguen a utilizar hoxe os homes con respecto ás mulleres. Mm, estando eu embarazada, hai 33 anos desto xa, moi embarazada, evidentemente embarazada, con, con unha barriga grande, eh, eu a Fraga podíalle preguntar o que me dera gana, porque nada lle sentaba mal. Os meus compañeiros, eh, facendo unha pregunta similar, recibían un exabrupto, pero digamos era a protección da nai ou da futura nai pero non só pasaba na dereita, pasaba na esquerda, e non hai tanto tempo, nunha entrevista que lle fixen ao líder do nacionalismo histórico, líder nacionalista, Xosé Manuel Beiras, eh, acababa de ganar a esquerda en Grecia e el eh, falara moi eloxiosamente do, do proxecto dese partido político, eh, Chipras, no meu eh, goberno, eh, resulta que ningunha das persoas que formaban parte do goberno de Chipras era unha muller e preguntei a Beiras que que lle parecía, se era de recibo que neste momento non houbera ningunha muller neste goberno. E el dixo que se trataba de buscar os mellores. E digo, que pasa que en toda Grecia non hai ningún, ninguna soa muller que se poda considerar entre os mellores. Bueno, puxose como un basilisco, me dixo que non entendía nada, que non entendía nada eu, non el, e, e marchou da radio. Pero hai un par de semanas En em, un programa, dos presentadores, él y ella, un hombre más mayor y e ela rapaza más nova, hacían una entrevista a un crítico de cine. Y ella en un momento determinado, eh, oye, em, bueno, eh, eh, para, para iniciar a su pregunta, ¿no? Eh, a ti te ofendería qué? Y él contestó, a mí nada de lo que tú digas me puede ofender. Nada de lo que tú digas me puede molestar. Ela non contestou e eles seguiron falando entre eles. Como que non te puedo ofender? É que quero ofenderte, pero que, como é posible? Que, quero molestarte, por que non podo molestarte? Porque son unha muller ademais nova, nese caso, evidentemente, que non era o meu. Pero <laughs> quero decir que esa condescendencia dos homes respecto ás mulleres sigue hoxe en día absolutamente vixente. Cando empecéi, aínda non había demasiadas mulleres nas roldas de prensa, agora son maioría nas roldas de prensa, o que siga a ser igual prácticamente eh, a dirección dos medios de comunicación. En Galicia hai moitas cabeceiras de periódico, en torno unhas 10 cabeceiras en Galicia, deles só eh, dous están dirixidos por mulleres, La Opinión da Coruña e Nos. Eh, pasa quizáis en menor medida nos medios audiovisual e na mesma medida nos medios digitais. Nas radios foron cambiando as cousas, pero, desde logo, non o suficiente. Cando me nomearon xefa de informativos da cadena SER, hai casi dúas décadas, vou deixar isto aquí porque fai ruido, eh, convocaronme a unha reunión en Madrid, éramos os directores de informativos de todas as comunidades autónomas, máis a dirección de informativos da cadena SER en Madrid. Éramos, pois, 17, máis tres persoas que representaban a redacción central. Desas 20 persoas, só tres éramos mulleres. É unha cousa que me chama moito a atención. Tres, as tres mulleres éramos maiores de 40 anos. Os eh, homes, pois había de todo, máis novos e eh, maiores. O que quero isto decir que, desde logo, as mulleres temos que demostrar mil veces máis que os homes para que se nos teña en conta, para que finalmente se pense pois sí, esta é a persona aceitada para dirixir, dirixir un equipo. E decía que as cousas teñen cambiado, pero non moito, porque en esas reunións de 20 persoas, igual son sete as mulleres que están dirixindo eh, informativos, o sea, dirixindo un equipo de informativos en algunha das emisoras eh, de España. Desde logo, un panorama que indica que hai moitísimo por facer. Bueno, en todo caso, a mí me parece que é moi importante a visión femenina e feminista da actualidade. Eu creo que eh, de algún xeito eles tamén o agradecen, ou polo menos os que eh, son capaces de abrir as súas mentes e evitar pensar que lles estamos quitando nada, porque non se trata de quitarlle nada a ninguén, sino de compartir o que temos diante. Eh, bueno, eh, é evidente que os medios de comunicación eu creo que poden facer moito, que podemos facer moito desde os medios de comunicación, A semana pasada, por exemplo, a Semana das Mulleres, a semana do 8 de, de marzo, publicouse unha entrevista cunha muller garda civil, lesbiana e moi nova, 25 anos, era unha garda ademais con rango, con cargo. Decía que nunca se sentira discriminada, desde logo nunca se sentira discriminada ni por muller ni por lesbiana, máis ben algunha vez por muller xoven. O galla que eso sexa verdade, pero en ese medio de comunicación a mí me gustaría ter leído ao lado desa entrevista os datos que indican que que sí hai discriminación, e non digo nada se falamos de eh, corpos como da Garda Civil, non? que sí que hai discriminación, que hai datos que demostran que hai discriminación, porque engadido a esa entrevista no ese medio digital, eh, viñan os comentarios. E os comentarios é, está claro que as feministas están exagerando unha situación que non é real porque as mulleres novas poden chegar a, a postos importantes e non hai tal discriminación cando todos sabemos que as cousas non son así. Bueno, por eh, ir pechando esta, esta charla, só me gustaría decir que eu creo que si temos unha asignatura pendente é a dos cuidados, o 90% das persoas que piden unha excedencia para cuidar a maiores ou dependentes son eh, mulleres, o 94% das persoas que piden unha reducción de xornada para cuidar maiores ou dependentes son mulleres, E, e eu creo que eso de algún xeito ten que cambiar, que teremos que ser capaces de convencer a sociedade de que nós, as mulleres, podemos cuidar, pero eles, os homes, tamén poden facelo. E eso creo que sí que pode ser unha asignatura pendiente. Gracias por escoitarme. Eh, non sei, eh, Diana, se si teñen algunha pregunta... Oh. Bueno, xa sabedes, as persoas que estivestes pola mañá dinámica, temos como 10-15 minutos de preguntas, así que se si alguén quere o micrófono, por favor, que levante a man. Non, non se anima ninguén. Empezamos, Susana, máis eu, entonces. <laughs> Queres facer unha pregunta? Sí. Eh, para non ser unha evidencia que esta noite tiñas que estar aquí por ser unha voz referente na información na radio en Galicia e porque ademais eh, o ano pasado tomaches esa decisión, chegou ese momento no que retirarte. Eu quero saber se si ese momento eh, como, como se vive ese momento, se si hai unha decisión, se si é moi meditado, se é inevitable, como é o día seguinte a voume da radio, non volvo aquí cada día. Eh, sabes o que pasa? Neste, no meu caso foi unha decisión que eu tomei. Eh, chega un momento no que dis, se non este ano será o que ven ou o que ven, pero mm, isto se acaba. Confeso que o principio, sobre todo, eh, tomei con moitísimo vértigo, porque eh, como ti dis, levou moitos anos e ademais eh, esta profesión é moi exixente. Eu traballaba mañá e tarde, polo tanto non tiña prácticamente tempo para nada máis. Teño dúas fillas, co cal tamén durante unha, un, moitos anos ocuparon boa parte do meu tempo. Eh, pero bueno, eu creo que tamén se poden seguir facendo cousas eh, fora era algo así como eh, vou a ver o que hai aí fora, non? O sea, ata o momento eu veía todo a través dos ollos da radio, dos ollos da información, digo, vou a ver o que hai. E a verdade é que unha vez que te vos, sabes, bueno, tamén teño que decir que eu eh, mm, cumplo anos o día 25 de decembro, o sea, en Nadal. Por lo tanto, e foi esa data que escollín para, a miña para, para iniciar a miña xubilación. Co cal, aínda estás uns días co rollo das festas, que si ven, non sei que, que si non... Entón, tampouco estás aí, sabes, moi... Non, non te das moi, moita conta de que sí que chegou un momento en que digo, mañá non teño que ir, hoxe non teño que mirar as previsións, que pasará mañá? Seguro que hai pleno no Parlamento. E, e ainda teño o rollo de cando escoito a radio, digo, teño que chama, chamar a Richie e decirle que, que no, habla Richie, o xefe, o sea, sabes, como que sí que ao principio te costa, pero bueno, que chega un momento en que evidentemente eh, o que non quero é pensar que non hai máis, nada máis despois do traballo. Quero pensar que hai moitas cousas por facer, que se poden facer, que non tes por que quedarte na casa, que podes eh, eh, facer mil cousas, mil actividades, cambiar un pouco o chip, eso é verdade, pero bueno, entre algunha cousa como esta que, que estou a facer, pois eh, sempre eh, eh mantes o contacto, digamos, non? Pero xa te aviso, te dará vértigo, pero é o que hai. Alguén quere preguntarlle algo, Aida? Sí. Hola, Aida. Hola. Eh, un gusto enorme verte, escoitarte en persoa, son ointe desde que me acordo da ser e da túa voz. Gracias. Eh, tamén sei, bueno, tes dúas fillas, sei que unha delas, polo menos, é xornalista radiofónica tamén, mm, uh -huh. tamén a escoito. Quería saber como ves o panorama da radio en Galicia e, sobre todo, o panorama das mulleres xornalistas na radio en Galicia. Grazas. Gracias a ti. Eh, a ver, a mí gustame ser eh, optimista e positiva. Eu creo que hai moitísima xente moi, ti, moi preparada. É verdade que as cousas tamén van cambiando. Agora casi tes que ser multitarea porque están as redes sociais, e ten, estes, tes que estar pendente delas. Están eh, normalmente as páxinas dos propios medios de comunicación, as páxinas digitais que tamén eh, agora de repente tes que estar pendente deso. Pero eu creo que hai moitísima xente con moitas ganas de facer cousas. Eh, unha cousa que non dixen na miña intervención inicial é que eh, eu creo que as, en, as mulleres necesitamos maior compromiso. Eu xa sei que, que, que sí que o temos como colectivo, pero a veces necesitamos un maior compromiso individual. Pensar que somos capaces, que, que non o vamos a facer peor que eles, que, que temos dereito a probar e tenemos, temos dereito a equivocarnos. Esa cousa de, bueno, que estou moi liada, teño moito que facer, teño a casa... Teño eso ten que acabarse, quero dicir, se ti estás capacitada para facer un traballo e, e tes a proposta de facelo, tes que dar o primeiro paso, e que senón eu creo que non conseguiremos nada, seguiremos charlando, falando das, das necesidades que temos como colectivo, as mulleres, dos necesarios avances, pero se non empezamos a dar pasos adiante individualmente tamén, eu creo que, que nunca vamos a chegar a nada, por eso tamén me parece moi importante eh, foros como este, non? para escoitar a, as persoas que neste momento pois están tamén dando a súa voz a outra a unha serie de, de mulleres e, e tamén que sirva como exemplo, non? Que, que se poden facer cousas, que hai moitísimas rapazas que están preparadas, eu xa digo, son optimista, pero aínda falta ese paso, porque é certo que hoxe, cando vas a unha rolda de prensa, hai algún, algúns casos non hai máis que mulleres eh, seguindo esa rolda de prensa. Pero esas xornalistas, cando chegan á radio ou cando chegan á, á tele ou ao xornal, eh, teñen que darlle conta ao seu xefe, que normalmente é un home, e eh, esperar a que el decida o enfoque da información. Non? É certo tamén que, insisto, eu creo que así pouquiño a pouquiño e de alguna tamén nós podemos introducir a, a nosa propia opinión e a noso propio enfoque. Pero en todo caso eu creo que falta ese paso que, que, que unha vez que, que eh, mayoritariamente son mulleres as que acuden aos actos e, e as roldas de prensa e a, e a calquer outra, outro evento que haya que cubrir informativamente, son elas, pois elas tamén deberían eh, empezar a ser as, as persoas que decidan. Non? E ademais, ese, eso, que eu creo que, que de algún xeito tamén é necesario ese enfoque que podemos ofrecer ás mulleres, porque por moito que eles eh, se indiquen ou se, se definan como feministas, eu creo que nunca van a entender exactamente o que pasamos as mulleres. Eh, eu, por exemplo, pois, esta cousa de volver a casa e ter medo pola noite, eu creo que moitas veces eles non o entenden aún. Uh, eh, isto de que ti saias dun bar porque estiveches tomando unha copa, son as dúas da mañá, e vayas con medo a buscar teu coche ou a, a, para chegar a túa casa, eu creo que hai moitos homes que aínda non o acaban, o sea, non poden entender como iso pode ocurrir. E eu creo que por iso é importante tamén que as mulleres estemos aí ofrecendo o noso punto de vista e o noso enfoque do que está a ocurrir eh, na sociedade. Algúnha pregunta máis? Temos marxe ainda para, para algunha máis, se vos queredes animarse, non vou vou, vou preguntando eu, <laughs> porque o fío disto que dis eh, de que somos maioría na, nas roldas de prensa, somos maioría nas redaccións, pero se nos fixamos nos medios de comunicación só aquí en Galicia, desde logo somos unha minoría, si é que conseguimos atopar algunha mandando, non? Con mando na redacción ou no medio de comunicación en sí. Tiras un, tiras un exemplo, eras a xefa, non? Uh -huh. eh, quero saber como chegou esa oportunidade e se ti tiveches claro que aí as aceptar. Eh, eu creo que cando te chega unha oportunidade así non podes decir que non. Quero decir, mm, tes que estar tola para decir que non. Bueno, podes estar tola, decir que non, e seguir facendo o teu traballiño eh, cada día, sin sair da tua zona de confort. A ver, non sei como, o que ocurre nas, nas outras empresas, pero eu sempre tiven a percepción de que na miña empresa, se ti des que non, xa non podes volver a decir que sí nunca máis. Quero decir, xa está. Eh, e, a ver, É un pouco que comentaba o de que eh, as mulleres cando chegamos aos postos eh, somos eh, digamos que ten, temos unha experiencia e unha <laughs> sapiencia contrastada, non? Que, que como que cae por su propio peso. Quen vai a ser desta, deste grupo humano o xefe? Pois eh, xa chega un momento en que todo o mundo casi te recoñece como tal. E, eh, e, eh, sin embargo, con eles non pasa dese, desa maneira, non? O que decía de que a, as tres persoas mulleres nesas, nesas reunións éramos mulleres e ademais pasábamos dos 40, eh, verídico, quero decir, que por que a nós como mulleres nos costou tantos, tanto tempo chegar a ese posto. Non era que outras mulleres non quixeran, é que cando mm, van a buscar a un xefe, van a buscar a un home eh, dan por feito que o xefe é un home, nunca unha muller. E eu creo que sí que eso ten que cambiar. Eu xa che digo, eh, asumino ben, bueno, tamén, bueno, todo na vida, cando das así un paso a un lado, te das así un poquito de, e que vou perder o equilibrio, non? Eu estaba aí tan tranquilamente facendo información política, indo cada día ao Parlamento, a miñas roldas de prensa, chegaba, comentaba, contaba a noticia e marchaba para a miña casa. De repente tes unha responsabilidade maior, xa, xa non vas tan habitualmente a, a ningunha rolda de prensa, nin a cubrir ningún acto, tes que ter unha visión máis grande de conxunto, non, non vale só a túa propia parcela, que neste caso era a información política, eh, tes tamén que dirixir un equipo e e, a, e todo eso pois, vai, vas de algún xeito aprendendo eh, cada día, non? E eh, tamén en colaboración coa xente coa que traballas, porque eh, eu oh, hai uns días moderaba unha mesa redonda sobre as mulleres no mundo do mar, non? E preguntáballes ás persoas que estaban nesa mesa redonda si consideraban que había unha forma de, de mandar máis propia das mulleres que dos homes. Non? E elas decían, eran xefas as dúas de dúas eh, empresas relacionadas co mundo do mar, unha conserveira e outra tamén de, de alimentación. E, e decían que sí, como que as mulleres mm, quizáis utilizamos máis a, o convencemento, o sea, había do convencemento en lugar do ordeno e mando, non? Quizáis tamén porque eles eh, están máis acostumbrados a ordenar e mandar. En, nos mm, tamén, pero de outro xeito, <laughs> non sei. O caso é que sí, que, que realmente eh, pois tens que dar un paso a un, ao frente eh, e ir un pouco co proba o error, a ver, a ver como podes sair desa situación que, digamos, está fora da tua zona de confort. Hola. Hola. Estás oindo, sí. <laughs> eh, encantada de oírte, tamén son ointe da SER desde desde que oía o fútbol con meu pai de pequeniña, <laughs> e, eh, eh, e, o Intetúa, claro. E a, a miña pregunta, eu eh, non son de, de, de, de periodismo, vale? son de telecomunicacións, destes frikis que facemos cousas tecnolóxicas, eh, eh, pero un sector moi, moi masculinizado. Entón, é, é moi difícil, eh, por non decir casi imposible, topar un pouco esa um, ese compañerismo de mulleres, non? que a veces que cada, cando máis maior vou sendo, máis noto que me costa moito máis mm, topar ese respaldo, esa comprensión en nos homes compañeiros, é moito máis fácil nas, nas mulleres. Non? Eh, eh, na, a miña pregunta era que ti viviches un pouco ese camiño de cando erades moi poucas mulleres en, periodismo, pero sí que agora xa viviches mm, nun momento en que xa había moitas máis si non taches a diferencia de ter máis respaldo, ter, notar máis comprensión conforme iba vendo máis mulleres. Sí, eh, non só máis respaldo, senón, digamos que se crea outro ambiente nas redaccións, non? Eh, eu teño escoitado moitos chistes machistas nas reunións, cousa que eh, si estás rodeada de mulleres é máis difícil que se ocorra eh, incluso se está rodeada de mulleres, se eso ocorre, sempre é máis fácil decir non quero escoitar eso, me estás molestando, non? Eh, aí anos eso era complicado, estabas ti soa, mellor, nunha reunión de homes. Eh, eh, si é certo que cando estás rodeada de mulleres, eu creo que de algún xeito todas nos sentimos un pouco máis arroupadas, non? Que mm, pois, por esa, esa tontería que digamos que non é unha tontería porque é indicativo do que pode estar a ocurrir, pero en todo caso esa situación que non é eh, tremendamente dramática, é unha situación que eu creo que todas as que temos certa edade vivimos, de estar compartindo unha reunión ou calquera eh, tipo de evento con homes, eh, pois eso, comentarios, non son chistes, sino comentarios machistas que poden ser molestos e incómodos, e iso con mulleres non existe. E é certo que nas redaccións, digamos que se crea outro ambiente, non? Eh, eu noto moito, por exemplo, o rollo este do macho alfa, non? que de, dos tíos que están aí como sacando a cornamenta a ver quen se vai a pelear con quen, quen vai a demostrar que é máis macho, máis masculino que o outro, non? E iso, eh, en, no caso das mulleres, eh, non existe. E hai, mm, quizáis, outra forma de traballar, outra forma de dirixirnos entre nos, nos de, de, de falar, de, de compartir, e, e eu creo que eso é moi, moi interesante. A mí me parece moi interesante. Bueno, eu nada, xa non vou a facer ninguna pregunta porque creo que as preguntas eh, das, das mulleres que, que colleron o micrófono son fantásticas. O único que sí quería era bueno, facer un pequeno apuntamento unha, a raíz da, da túa reflexión, da, do teu comentario, non que non podías decir que non, non, porque unha vez que dis que non, e creo que, bueno, eu quedome con eso tamén, porque mm, veces, eh, bueno, despois cando cando somos eh, nais tamén, non como como no meu caso que fun que fun nai fai, bueno, recentemente, fai dous anos, empezas a renunciar moitas veces ás, co cousas, non? E seguramente cando te das conta renunciaches <laughs> a tantas cousas que xa non podes volver atrás, non? Na, na, claro. tua, na tua carreira profesional. Entonces, nada, que me gustou moitísimo eh, escoitarte e xa che digo, unha reflexión que, que me queda e que seguro que nos queda a moitas, a moitas de nós. Moitas gracias. gracias, Aida. Gracias. Muchas gracias.